こんにちは、黒田です。今日はですね、最強のライフハック術、ググる力をつけるって話をしていきます。僕が思うライフハックは、ググる力、グ g グルで検索する力、検索力っていうのが、今流行りのおすすめのライフハック仕事術なのかなと思います。これなんでかまず、グ g グルで検索をする力があると何ができるか。これ共感できると思うんですけど、9割のことは、グ g グルで検索すると出てくるんですよ。これすごく重要で、何かっていうと、例えば人がこれやったやりたいなっていうふうに思って検索をする 大体のことで出てきますよねそれと同じようにやっぱりいろんなことやりたいなと思ったことを見てみるとこれをやってる人っていうのがいるんですしかもなおかつめちゃめちゃすごい情報で体験記を書いてくれてるサイトがいっぱいありますこれで情報収集することっていうのが最強のライフハックだと僕は思ってます今日は Google の力 Google で検索する力をつけることによってどうなるのかっていうのをポイント絞ってお話ししていきます学校とかスクールダブルスクールとか NBA の する必要ないなっていうふうに共感していただいて Google で力をつけて自分の生活人生に生かしていただきたいなというふうに思ってますまず1つ目90%のことが検索をすると出てくるってことです要は検索をすれば出るんです例えば煮卵を作りたいなと思って煮卵の作り方だとか海外行きたいな海外格安で行きたいなと思った時に検索をすると格安で広告券取る方法だとかでもいっぱい出てきます昔一昔前だとどうしてたかっていうと専門家だとか知ってる人にわざわざ聞きに行ったりとか電話したり えたりとかってしてたと思うんですよそれが Google の力によって、う全くする必要がなくなりましたこれが何がライフハックかっていうと時短なんですねある程度の情報は9割方 Google で検索するとできます何ができるかっていうと実際2つ目のポイントにもなるんですけども人に聞かなくても情報が出てくるってことですこれがもう超時短になっていてなおかつ時短できるんで自分の時間に時間を使うことができますどういうことか 例えば英会話を勉強するのに英会話スクールに通ってた時代はもう終わって Google 検索をして何を勉強したらいいかどのテキストを使ったらいいかってもういっぱい出てくるんです僕のサイトも英語の勉強の方法を超具体的に書いてるんですけどもそれと同じようにもう何をしてどのタイミングでこれをすればいいかって書いてあるんですよねそれをもう普通にそのままやっていくだけで英語が喋れちゃうっていう時代になってますにもかかわらずわざわざ高いお金を払って駅前留学 のはもう古くて独学で何でもできちゃうってことです僕が結構独学でやったことで言うと英会話の勉強動画編集のやりました1つ目はライティングまあ運営だとかサイト運営 SEO だとかマーケティングはもう全部独学でやりましたっていうぐらいもう検索したら出るんですよ検索したらある程度の仕事になりますそうなってくるとやっぱり検索力がある人はもうライフで僕で言うと検索して英語べるようになったし検索をして動画編集できるようになったし検索をしてブログ YouTuber とかになれたっていう部分でいくともう検索したら出てくるって話ですで自分自身の仕事に生かすてなおかつ僕はフリーランスだったし検索をして検索をしたおかげで株式会社の社長になりました3つ目のポイントは0円で永遠に学べるってことです Google で検索をすると90%のことが出てくるって話をしたんですけどももう本当に90%のことが出てきますで残りの10%どうするかっていうと残りの10%は自分の足で使って実際に見に行ったりとか 大体90%なんでほとんどのことが出てくるんですよね出てくるねもうひたすらそのゼロに学ぶわざわざ学校に行かなくてもいいしわざわざ図書館に行く時間ももったいないしわざわざ英会話スクールとかに行かなくてもいいんですよゼロにひたすら学べるっていうのをもう頭に入れてどんどんどんどん情報収集していくっていうのがポイントです4つ目 Google で検索すればそれほど知識力が増えるんです例えば僕がちょっと最近スペインに行ったんですけどスペインに見たサクラダ・ファミリア ガウディが作ってとか1892年にスタートして3月19日にスタートしたんですけど140年経って今も完成してないとか没後100年ガウディはもう亡くなってるんですけど没後100年の2026年にようやく建てるんだとか完成する予定なんだって言ってバルセロナ市民はすごく心待ちにしていてなおかついろんな国からいろんな人たちがサグラダ・ファミリアを見に来てるっていうような情報だとか なおかつ Google に載ってないからじゃあサグラファミリアってどうなのと思った時に実際に行ってみるよとか実際に行くことによって得られる情報インスピレーションだとか印象だとかって変わってくるんでそういったところに時間をかけて当たり前に分かるような情報はもう Google で済ませましょうねっていう話です5つ目自分と同じ思考の人が現れるってことです例えば煮卵を作りたいなって話をしたんですけど煮卵を作りたいなと思って実際書いてあるレシピだと かを見ると5分6分入れて冷まして氷水に浸してそこから皮をむいてくださいねとか殻をむいてくださいねっていう話があるんですけど5分から6分って何なのとか5分から6分の間はどういうふうにさじ加減すればいいのとかっていうふうにもう細かいところが気になったりするパターンがあると思いますそれと同じように細かい部分が気になるような人たちが細かくサイトを構築して細かい情報をより細かく5分55秒で 高いんですよこういうしっかり科学的に書いてあるようなサイトもありますあなるほどこういうふうにしっかり情報を書いてくれる人もいるんだっていうふうに共感できる人がいますそういうふうにやっぱ世の中には自分と同じようなことを思ってる人がたくさんいるんでそういう人たちにアプローチすることができるというのが5つ目になります人とつながれるんですよその大体似てる人ってやっぱり共感できるんですごく似てるんで仲良くもなりやすいんでそこから Twitter 見たりだとか DM を送ったりだとか YouTube にコメントしてみたりだとかっていうふうに つながることができるんでどんどんどんどん情報を発信して人とつながる6つ目は何かっていうと自分の脳第二の脳として検索を扱うことですこれ何かっていうと例えば友達と喋っていて Google で検索したいなと思った時にすぐしてるとか例えば友達と喋っていてこれわからないなと思った時に Google ですぐ検索してるとかっていうふうなこともできるんですよ それをすぐ行動に移すかあこれ分かんないなやっぱりどうでもいいかなっていうふうに放置するとやっぱりもったいなくてその出会った瞬間にこれどういう意味なのかなとかこれどうしたらそういうふうにできるのかっていうのを調べることによって知識欲も増しますしそれを自分の第二の脳として保管しておくようなイメージで自分の脳とリンクさせるように Google を使うとよりライフアップになっていくんじゃないかなと思ってます7つ目何かっていうと希少性の高い情報にお金を使えるようになるってことです 90%の情報は Google 検索できるただし残りの10%の情報はやっぱり現地に行かないとわからないって話がありましたなんでさくらとファミリアの話にもあったようにもう実際に行ってみることに時間を使って1982年にガウディが作り始めたようなそういった細かい情報は Google 検索に載ってるんでその情報の価値の差をよく見極めて自分に使うべき時間を Google 検索で 使うべきなのか実際に行って使うべきなのかっていうのを見てみるっていうのがポイントになります今日はですね Google で検索することは最強のライフハックっていう話をしてきました仕事術の話の中で Google 検索を使いこなすことこんなにいいよっていう話でした今日の動画がですねいいなと思った方はいいねボタンを押していただいて動画登録もよろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ